Bueno gente, eh, yo le voy a decir que dentro de dos días cumplo 17 años. Eh, vendría a ser ya tío lo El viernes cumplo 17 años. Bueno, eh, no, eso le quería decir que el viernes de mi cumpleaños cumple 17 años. Eh, me gusta, suscríbanse a mi página, comenten abajo y no nada.